Helo, fy enw i yw Dr Rhosan Leonard a dwi'n arwen prosiect adfer Mawndir Cymru i Cyfoes Naturiol Cymru. Dim ond tua 4% o tir Cymru sy'n mawndir, ond er hyn mae'r 4% na yn dal tua 30% o carbon pridd Cymru, felly mae'n storfa enfawr o carbon. Er hyn mae tua 90% o mawndir Cymru mewn cyflwr anffafriol ac yn rhyddhau nwyon tŷ gwydyr. Felly mae adfer Mawndir Cymru yn ffordd effeithiol a cost effeithlon o ar gyfwng newid hinsawdd ac gyfwng natur gyda'i gilydd trwy adfer Cynefin Cymru ogystal â'r gwaith strategol mae rhaglen Adfer Mawnder Cymru yn ei gynnal, mae Cyfoeth Naturiol Cymru hefyd yn cynnal gwaith adfer ymarferol ar ein corsydd. Y gwelir hyn trwy esiample fel gwaith adfer ar coedwigoedd y Llywodraeth Cymru yn ogystal â rhaglenni gwych LIFE Mae'r prosiectau Life yn rhoi ffocws penodol ar mawndiroedd mwyaf arbennig Cymru o gwahanol fathau. Yr er enghraifft cynt, ble BSE'n cychwyn fy ngyrfa, oedd y prosiect gwaith adfer y ffeniau Ynys Môn a Llun. Yn ogystal â hyn, ers hynny, mae yna llawer mwy o prosiectau Life wedi cael eu ennill yma yng Nghymru. Prosiect Cyfor Gorsydd Life Cymru, prosiect Corsydd Crenedig Life Cymru a Matches Mosses Life. Bwriad rhaglen adfer mawndir yw i codi lefelau dŵr ein mewndiroedd fel bod yr alluriadau carbon a nwyon tŷ gwydr yn lleihau. Yn ogystal â helpu ni i taclo'r argyfwng natur a argyfwng newid hinsawdd, mae gwaith adfer mawndir yn codi lefelau dŵr ac yn helpu ni lleihau risg a bygythiad tân. Trwy adfer mewndiroedd yng Nghymru, byddwn nhw'n codi lefelau dŵr yn mewndiroedd a hefyd yn ein siŵr bod nhw'n cael eu pori yn gynaliadwy. Bydd y ddoi peth hyn yn helpu ni i lleihau risg tân. Bydd pori yn atal ymlediad tân a bydd codi lefelau dŵr yn atal y dymder y bydd y tân yn llosgu'r mawn. Mae Llywodraeth Cymru yn ariannu y rhaglen Mawndir Cymru ac yn cyfrannu'n ariannol tuag at prosiectau eraill, er enghraifft prosiectau Life. Mae'r maes adfer mawndir yn tyfu yng Nghymru, felly mae yna mwy o cyfleoedd ar gyfer swyddi cydwraeth a swyddi gwneud y gwaith adfer mawn ar y ddeiar, er enghraifft contractio. Dwi wedi bod yn gweithio yn y maes adfer mawndir ers dros 10 mlynedd yng Nghymru a Dramor, ond mae nawr yn teimlo'n exciting iawn yng Nghymru ar gyfer gwaith adfer mawndir, gyda Llywodraeth Cymru wedi treblu targedau adfer mawndir.